расында да сол ата аналарға қазір көп айтып жатырмыз ә, бізді шыдамсыз қылып қойған әлсіз қылып қойған қара балаға а десе аузына тығып жатыр ғой иә бала уже шыдамсыз қазір одан кейін мына интернет деген ше мынау жұлдыздарға айтып жатыр қой ей интернетке анау әр жеген тамағыңды ана тез жеткен жетістігіңді көрсете бермеші өйткені мына жақтағы ана ауылда отқан небір жігіттер байығысы келеді сен сияқты өмір сүргісі келеді да бірақ ол қара жұмыспен жеткісі келмейді ол ол иә. тез тапқысы келеді міне бір мысал айтайын бір жігіт барады да картошка кетті бірінші жыл картошка болмай қалады сөйтеді картошка болмайды екен дейді ол өзінің бас жетпей тұрғанын түсініп тұрған жоқ екінші жыл пиязы кетті ол да болмай қалады үшінші жыл баклажан кетті, ол да болмай қалады сөйтеді да мына егін деген болмайды екен дейді тастайды бірақ қарашы айтқан мына өмірде жеңілмеген адам еш уақытта жеңіске жетпейді деген ұрынбаған адам еш уақытта пайда таппайды деген ол бірінші жыл картошканы екті ғой ол одан жеңілгені ол оны әлі білмейтін еді бірақ ол ол жылы картошканы қай уақытта не болатынын түсінген еді ғой ол ол екінші рет еккен кезде екінші жыл картошка ексе бар ғой иә ол енді өзімен өзі болар еді өйткені әлі изучать етіп жатыр үйреніп жатыр үшінші жылында ол пайда көрер еді ол үш жылда үш нәрсе екті ол үшеуінің қарауы баптауы үш түрлі шыдамсыздық көрдіңіз ба анау секрет секрет секрет былайша қарап жатсаң ана ет емес балық емес деген бар ғой бәрін көріп жатыр бірақ біреуінің маманы емес деген сияқты нәрсе ғой